Nos, Visszahúnyják! Komolyan mondom, Emerald Hillzone előző videóban. Azt érdették nekem, hogy csak kezdjem előről. Annyira szerettétek a Sonic the Hedgehog 2-t, hogy azt hiszem, hogy újra kell kezdeni. Még lesz egy ilyen is. Föl lenne gyorsítva, akkor a mégizésed lenne. Oké. Tölt előbb. Yeah! My... Izé! Nem tudom, hogy mi gyerekek, de megöltek a el eh, izét, aki most elrepült. Mert hát, a egybe sokkal szarabbul néz ki szerintem, de a kettőben azért tök szép. Amúgy mi már kivittük a Sonic the Hedgehog 3-at is. Csak azt nem videóba akartam kivinni. Ez mi? átszopás vagy rohadék. Szép térz. De térdel is azt csinálom. Fasztmausen. Kiszabadítjuk ebbe a játékba, kiszabadítjuk ellenségekből az állatokat. Kiszabadítjuk a ellenségekből az állatokat, úgyhogy akiket biztos megettek, mivel tanultam már, hogy ide jöttem. GG Emerald Hill, nem, GG Kémikus Plant Zone 1. Akt 1. Kész is van belőle. 3 perc alatt. Na, induljunk. Drága Sonic. Jöjj. Double continued, Sonic. gyerekek, emlékeztek még? Lesz az a hülye vizes pálya. Azt hiszem erre, igen, erre. Várjunk már! Sonic! Foszik. Na, mindegy. Pedig ott volt kb. nem is tudom hány ring. Volt sok. Na, hát ilyenekből volt ott sok. Jó, de izgalmas gyerekek ott elmenni, ahol már voltunk. Jaj! Fú, gyerekek, itt a pálya fele csak. Hát ez nem volt túl jó ötlet, gyerekek. Bele akarok menni a titkos torfiba. Csak már csak két ring. És gyerekek, yes! Super hero! Mio! Mi a fasz? 40 ring. Cool! 80 ringet kell összegyűjtenünk. Sa's negyvenet. Ömszobat. Legalábbis engem nem szobat. gyerekek, végre megvan egy generált! Ez az egy One Emerald. Képzel, ó, az a, megvan egy emerald. Egy emeraldunk megvan. De örülünk neki, bazd Azon a titkos pályán voltunk, amiben azért nem mentünk bele. Viszont most szerintem sokkal jobban megy, mint előző részbe. Csak tézd, ma meg is fulladt halljátok. Azt ki van ezekkel a szarpályákkal. Aztán így és aztán így. G. Köszönöm. Kurva könnyű. Na azért, téz. Jó fasz baja van téznek gyerekek, nem sikerül neki a pálya. Mondjuk nem csak én vagyok téz. Jöjj! Gyerek, ti azt soha nagyvel gyertek föl. Olyan hülyén, mint én. Fölvettem valamitől. Na gyerekek, itt a boss! A faszom leentő geci. co polecę. Jaj! Na. Szybciej! plan zone. Two. GG. Too easy. Hát jobban megy, mint előző részekben, gyerekek. Ma kettő... Uh, nem, ma öt részt veszek föl percenként. Ünnepeljük a szilvesztert, amit tegnap előtt volt, bazd meg. Csak az a szar, hogy... Ja. Jaj! Sokkal jobban megy, mint a előző részekben. Lehet, hogy írani, csak nem vettem észre. Nem mit dem leestem szerintem. Nem tudom már, de régen volt. <laughs> Decemberben volt. Ajj!